hello and welcome friends kernel में और सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आइए समझते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेल तो यहाँ पर हम सेल के डिफरेंसेस की और कर्नल की बात करेंगे तो देखिए shell allows the user to communicate with the kernel यानी कि सेल जो है अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए कर्नल से ठीक है पहला तो डिफरेंस हो गया सेल का ये मतलब हो गया ठीक है और ये जो कर्नल होता है ये कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम के टास्क को मीन्स कि एक तरह से कह लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी काम होते हैं वो सारे कर्नल ही करता है ठीक है जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट हुआ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हुआ ये सारे काम कर्नल करता है ठीक है दूसरा जो डिफरेंस है shell is the interface between kernel and user तो सेल जो है कर्नल और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है इंटरफेस यानी कि इनकी बात उनको बताता है और उनकी बात इनको बताता है ठीक है यानी कि कहने का यह मतलब है कि इंटरफेस का काम करता है जैसे एक आदमी को अगर हिंदी आती हो और दूसरे को इंग्लिश आती हो और जो बीच में आदमी खड़ा है उसको दोनों लैंग्वेजेस आती हो तो वो दोनों ही की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने में इंटरफेस का काम करता है ये होता है इंटरफेस ठीक है इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि it is the core of operating system ये मेन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ये मेन है ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज्यादा मेन हिस्सा होता है कर्नल ठीक है इसके बाद it is the it is a command line interface जो सेल होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करता है ठीक है तो कमांड लाइन इंटरफेस पर ये काम करेगा तो आप केवल लिख करके और चीजों को इनपुट दे पाएंगे या कुछ भी इस तरह के कमांड के भरोसे ये चलेगा कहने का ये मतलब है और ये जो है लो लेवल प्रोग्राम होता है लो लेवल प्रोग्राम यानी मशीन वाली प्रोग्राम होती है कर्नल ठीक है इसके बाद यहाँ पर फोर्थ वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है it is the outer layer of operating system यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारी लेयर्स होती हैं और इसकी जो मोस्ट आउटर लेयर होती है वो होती है सेल ठीक है और फिर बात कर लेते हैं कि कर्नल कौन सी लेयर होती है तो कर्नल इनर लेयर होती है सेल की ठीक है तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video